नमस्कार मित्रों फाइनली वो शुभ घड़ी आ चुकी है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे जी हाँ तस्वीर में दिख रहे इस हैंडसम शख्स ने अपने लिए लड़की देखना शुरू कर दिया है तो जो भी लड़की इंटरेस्टेड हैं वो अपना दिल और बायोडेटा स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल एड्रेस इंतजार एट द रेट दिलों का चोर one four C dot com पर भेज सकते हैं मैंने तो अपना बायोडेटा भेज दिया है कहीं आप चूक ना जाए